ang pangalan na itong uh, ating uh, ipinagdiriwang na yun ay nanggagaling dito sa ating ibanghelyo na ang tawag natin ay transfiguration. Ito ay nagbagong anyo si Jesus. itong anyo na ito na ipinakita niya parang parang pinaunahan na yung mga apostles na ganyan, magiging ganyan siya. Transfiguration. Ang uh, Diyos hindi naman tayo hinihinga na baguhin yung ating buhay. Baguhin ba? Napakahirap no, baguhin Instead, ang gusto ng Diyos na may luwabas sa atin, matransfigure tayo. Kasi ang kagandahan ng bawat tao ay nandiyan na sa loob niya. Kung ang tingin natin, uh, the worst criminal, sasabihin mo, masamang tao yan. Pero ang sa Diyos, siya nakikita niya sa bawat tao may kagandahan sa loob. At ito ay parang sila sabi sa atin, ito ang dahan-dahan nating palabasin na nandiyan na sa inyo. Hindi sila sabi, uy, baguhin mong buhay mo. Minsan, ang pagbabagong buhay, napaka-radical. Sinasabi, uy, baguhin mong buhay mo. Ikaw, babae ngayon, maging lalaki ka. Ay, hindi naman ganun. Ang ibig sabihin, transfiguration ay yung nandito sa loob natin na ating pinapalabas at hindi lumalabas yan dahil tayo ay nakukulong sa maraming bagay na hindi hindi eh, bagay na, eh, parang, parang kakulong. Bigyan ko kayo ng eh, concrete example para tapos ito ay kayo nang bahala mag ano, mag-isip-isip. Ako ay tumira sa rehab center ng mga drugs, mga drug addicts. At sa una, pag tinignan mo, ang drug addicts ay nakakulong sila sa, sa sariling mga ginagawa na, na, na, nagtutulak sa kanila na sila ay maging masama. Na walang dahan-dahan mo, ikaw ay, ito, the same kwento yan sa lahat ng mga drug addicts. Una, may trabaho, maganda, matapos ang dahan-dahan siya ay naku, nalululong, nababawasan ang mga kaibigan, nagsusimula na magnakaw, hanggang sa hindi na sila pinagkakatiwalaan sa kanyang trabaho, at marami ang nawawala sa kanya, sa kanyang buhay dahil iba na, ah, ano, nakulong na siya doon sa, na, sabi natin, nalulong na. Pero huwag nating kalimutan na sa kanya, deep inside, mayroon siyang mabuting kagandahan kadyan sa kanya. Lahat ng tao. Kaya lang, ang paggamot, normally, halimbawa ikaw din droga, gamit, gagamutin ang lahat ng nasa katawan mo. May droga ka dyan, alisin yan. Mga nag, uh, ah, addiction, makaalisin, dahan-dahan yan, maalisin. Pero sa bandang huli, naalis nga sa pamamagitan siguro ng mga medisina, pamamagitan ng kung ano-anong gagamitin na pang-alis ah, itong addiction, pero, sa bandang huli, hindi lumabas kung ano talaga siya. Kaya ang labas, siguro mabuti ang tao, pero hindi rin siya nagbago. Ang aking na experience ay ganito. Sa una, uh, puno ng puno ng droga, puno ng ingay sa loob ng ulo, sa kanyang puso, ingay. Kaya sa droga, no? hindi siya maka, hindi makatulog. Marami siyang mga gusto lang mahiga lang, gustong pero hindi pinapayagan, hindi siya ay nagtatrabaho. Dapat pa, pa, pa, palabasin ang uh, lahat ng uh, kung ano dyan, mga pawis, mapapawis siya para lumabas yung um, kasi kung nakahiga lang siya, siyempre, iisipin niya kayang problema, sa walang labas. Pag pinatrabaho, nagtatrabaho, kung siguro, kung three months, sige, trabaho, walang pahinga, no, nagpapahinga din. Pero ibig sabihin, tuloy-tuloy. Pero at the same time, mayroong spiritual na pinapapasok sa kanyang pagkatao. Itong spiritual ang namimiss ito ng karamihan ang mga drug rehabilitation center. Pero itong drug rehabilitation center na pasok ko ay faith-based. Parang pagagalingin ka kung medyo makikita mo na sa loob mo may kagandahan. At hindi lang ikaw, kung hindi siyempre sama-sama kayo. So hindi sila uh, nagmi-miss ng daily mass, hindi sila nagmi-miss ng rosary, hindi sila nagmi-miss ng pagdadasal, hindi sila nagmi-miss ng pag uh, ah, pagbahagi ah, uh, na ng kanilang experience, pagkain nila sama-sama, etc. Lahat. No? At uh, sa experience ko, pagkatapos ng mga siyam na buwan, kasi isang, isang taon, lumalabas yung may spiritual life pala naman ang mga drug addicts. Nawawala na yung ingay sa kanilang ulo at dahan-dahan na pumapasok na sila sa pakikipag-ugnayan sa Diyos. Anong nangyari? Sila ba ay binago? Sila pa rin. At uh, sa katotohanan lang, ang pag nag-rehab ka, mayroon talagang yung uh, ah, relapse Marami ang nagre-relapse pagkatapos ng ano. Pero hindi yan isang malaking bagay. Kung hindi, pinapayagan o tinatanggap na magsimula uli. Na makita uli ang Mga tatlong buwan, pwede na. At na bumabalik sila sa dati, sa kanilang. Lalo na itong kagandahan sa loob na dahan-dahan na pahalagahan nila sa kanilang pagdadasal, sa kanilang pagpupunta sa misa, pag-communion, confession, lahat no, nandyan. Walang mga nurse, walang mga psychologist, walang... Uh, basta iyon ang kanilang... Siyempre, tutulungan din siya ng pare. Agad ah, lang pumunta ko para doon. At nakita ko na after one year, Diba? May pagbabago. Pero, yan ang pinasabi natin, transfiguration, galing sa loob. Hindi, hindi naman, ikaw ganito ka, ganyan ka, ganyan gawin mo. Hindi. Kung na-realize mo ang kagandahan sa loob mo at pinalabas mo yan, you will be transfigured. Lahat tayo ay ganon. Ang kahirapan lang ay nakukulong tayo doon sa dati na natin ginagawa. Akala, pag mo, kumusta ka? Ay, pareho lang yun ang sagot natin. Ayaw natin na paikot-ikot na dyan tayo sa dati nating ginagawa. Walang nangyayaring transfiguration, pagbabagong anyo. Hindi sa pagbabagong anyo galing sa labas, hindi itong pagbabagong anyo na, na nanggagaling sa kagandahan natin at ito ang itinuturo natin ngay- sa atin ngayon ng ating Panginoong Hesus nang siya ay nakita ng kanyang mga alagad na nagbagong anyo. At uh, hindi naman siya, hindi pa yung resurrection. Iba naman ang resurrection pa. Siya, hindi pa siya namamatay. Bago anyo. At parang sinabi niya, sinabi, may boses na sinabi, uh, ito ang aking anak, pakinggan ninyo siya. So kung sa ating ikikwento ngayon, pakinggan natin lagi ang Panginoong Jesus sapagkat siya manggagaling sa Kanya itong ating transfiguration o pagbabagong anyo.